Saka, virsotnē noturēties. Nu, tev tagad jānoturās. Tu vienā esi bijis, otrā bijis. Nu, baigi grūti, taču visu laiku kāds rāpjās augšā. Nu, protams, tas ir spiediens un, un, un, un vienmēr konkurenti var neguļ. Un, Un, ja tu esi pirmais, tev īsti nav ko apdzīt, bet tev ir vienkārši jānotur. Un tiem, kas ir otrais, tam ir lielāks varbūt, stimuls apdzīt to priekšā. Tāpēc Jā, nebūs viegli. Konkurenti strādājuši, arī esmu strādājis pa ziemu. Es domāju, ka būs bezkompromisa cīņas šo zonu. Es domāju, tas būs ļoti, ļoti interesanti un grūti arī man. <laughs> Saka, kurš ir, tu pilnīgi, ir tāds, ka tiltu kalpo pakausēji? Nu, kā mēs zinām, Matīs Karo ir ļoti ātrs, arī neapšaubu to, ka viņš ir vēl kā daļa trases ātrāks par, par visiem no latviešiem, bet nu, vienīgi tas, ka viņš jau, cik es zinu, nebrauks visus posms. Līdz ar to tas ir tāds plusiņš te vietējiem, kas brauc pa Latvijas, ir man, varbūt nezinu, Ivanovam vai kas, bet Bet tā pārējie visi braucēji ir tādi, ka jebkurš var uzvarēties superkausē. Šis ir tāds, tās īsās, tās cīņas, saspringts viss ir un tur ir tiešām nevar, nevar zināt, kurš būs ātrāks, kurš būs otrais. Ar ko foršs superkauss ir skatītājiem? Ar to, ka tie, ar, ko es teicu, ar to, ka nevar zināt, kurš uzvarēs. <laughs> jo vienā braucienā var viens būt pirmais, otrā braucienā tam nesanāk starts, tas sāk no aizmugures. Un, es domāju, šīs cīņas būs vienkārši neaizmirstamas un ļoti, ļoti interesantas skatītājiem. Paldies!